Mm. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Try to catch me howling at the moon. my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortunate fate. I don't think they need us no more. In my head, like a blitzkrieg, on my heart, like a war. Coming back. 把一个最感谢、最感谢的吻抱。看似简单的动作，但是却 you w 的 n d e r 我们请两个人转身面对面。阿志，这个时间就交给你，好好的来表现喽！哇，我们飞，给一个最热情的掌声好吗？谢谢你，愿意选择相信我，然后嫁给我。 我会让你过好下辈子的人生，我们一起共同努力，一起去创造更美好的未来，一起生活。 I'm moving on.